تمرین انگوش گذاری روی سیم دوم در این تمرین سول سیم دوم آزاد هست لا انگشت اول پرده دوم سی انگشت دوم پرده پنجم و دو انگشت سوم پرده ششم این دو همصدا با سیم اول به این دلیل مثل سیم اول نوشته میشه با یک خط اضافه زیر خطوط همه. گاهی که از صدای کمتری نیاز داریم ممکن از دور دستباز استفاده کنیم اما موقعی که سیم دوم استفاده بکنید چون میتونیم به بماهنگام هم همزمان بزنیم و اونها هم دو هستن صدای پرتری برای معمولا اختتام قطعات کاربرد بیشتری خواهد داشت البته بستگی به انگوش یا موقعیت دست هم هست که به مرور این برای شما کاملا جا میفته برای انگوش ها در سیم دوم از پرانتز زیر اعداد استفاده میکنیم که مشخص کنه سیم دوم هستیم la la la si si si sol la sol sol sol sol la la la si با 60 اجرا میکنیم مترام رو وقتی روی 60 قرار میدیم تعداد 60 نوت در یک دقیقه اجرا میشه یعنی هر سیاه ما تقریباً برابر با یک ثانیه خواهد و من روون ترشان کنیم